koju e, ćemo da radimo je Kokju Nage Sudori, znači partner napada Šome Luči, na jednu stranu i na drugu stranu. Znači još da jedan te partner napada Šome Luči. Ako sam stajao ovako, i on sad ide korak i seče, a, moram da izazovem da se on podigne gore. Znači, kad on zamakne, moj pokret je od odlo, e, celo telo moje ide od odlo gore. Znači, ne. E, kao da hoću ovako se podmetnem pod mač koji seče. Znači, da on kad zamakne, prvi pokret je ovo, od ozdo na gore. Znači, ne. E. i možete da i rukama krenete gore. Ovo sve e, pravi pa, u ovu partneru osjećaj kao da ga diže. Isto je i kad sam drugom e, nogom napred, ovo, kad krene, je pravi izbor. Probajte. Idem na kontra nogu. Ako sam stajao ovako, idem iskorak na kontra nogu. Znači, ili je iskorak ako stojim ovako, ili je iskorak tamo. Ako sam stajao ovako, iskorak je tamo. E sad, e, koja je pozicija? Znači, posle ovoga, vaše telo e, uklizava, ovo je ona noga koja je pravila iskorak, i onda morate da potonete, tako da kad potonete, morate da ostajete u ovoj poziciji. Znači, ako je kvater dolazi odavde, morate da ostajete u ovoj poziciji, tako da e, vaša noga i vaša butina u ovoj poziciji čuva vaša rebra. Znači, nije ovako, pa da zabode koleno u vaše rebro, ili da budete u kontra još gore u poziciji nogu, pa da zabode u vaše rebro koleno. Znači, nije, ovo nije, pa da, ovo nije ovako, jer sad kad zabode koleno u moje rebro, sad imam problem. E, ne stojim uopšte pod 90 stepeni odnosno na njega, ne stojim ovako. E, ja sam ostao dalje od njega, sad vidite kako on možda kolenima ulazi i udara ovako na. Ja prolazim kroz njegovu nogu na ovakav način. Da Znači, odavde, kad uradim ovo, znači, to jest odavde kada uradim ovo, vizavam i ne ispod bok. Ja idem sada pored da biste vi videli, a tu u stvari ide, tu u stvari ide i kupiti ovu njegovu nogu. E. Znači, odavde je ovo i ovo. I na drugu stranu je ovo i ovo. Da li vidite kako, kako sam uklizao? Hajde projekt. Dovoljno blizu, ako on ide prebrzo, ne morate da pravite iskorak, možete posle ovog podizanja gore da uklizate samo cugi jaši. Znači na ovaj način na jednu ili na drugu stranu. Međutim, šta je najbitnije? Da li ulazite korak ili ulazite jaši, najbitnije je da to ne uradite prerano ili prekasno. Šta to znači? Ako uradite prekasno, on vas je posao. Ako uradite prerano, a on stane, on će vas ubiti. <laughs> Znači, morate da čekate moment, sad. <laughs> Vidite, ja? Sad. No. Sad. Ja sam sad ušao od drugi jaši. Sad. Pazi, rukama bez veze, partner zamahne, a nije ovako. I onda kao radite nešto. Ovo mora da bude uh, impuls koji ga digne. Kad on zamahne, ovo, znači gledaj, Eh? To je impuls koji ga diže. Neće on da ode gore, od toga što vi maknete rukama. Znači mora bude ovo. Ja! Da vidite, ja sam sad ušao malo telo, uradio sam jednu drugu tehniku nisam sam ga jako udario. Ta tehnika se koristila, ja sam ga, <laughs> ne, nisam ga udario pa ja sam se sagao ovaj i udario sam ga u ovaj stomak pun mišića. <laughs> Inače, ramenom se u toj tehnici udara u grudnu kost. Ovde i ako udarite da dovoljno, dovoljno dobro, ako udarite onda možete prilično ga da povrediti. Naravno, to nemojte da radite, ali je to taj pokret, gledajte. Mora sve da ode gore, gledajte. I onda odmah da propadne dole. Ritam nije ovakav, gledajte. Pa dole. Nego je ritam ovakav. To vidite. Odmah morate da propadnete dole. Probajte. Dole, praktično u pravoj liniji. Znači sve što dolazi ispred vas u pravoj liniji može se podvede pod šomen uši. Sve što dolazi sa strane, sa strane i sa strane, to je joko menuči. Naravno, ako je dole, onda je joko baraj, kiri baraj, bi. Ali pričam na, o tome da ovaj šomen uči, gde napadate šomen uči, može i da se smanji. Znači, ja mogu da napadnem odavde, pa dole, pa mogu da smanjujem amplitudu podizanja i na kraju a, praktično mogu da napadnem i ovako. To jest, taj šomen uči može se pretvori u cuki ovako ili u cuki ovako. Znači, malo pre ste napadali ovako, sad možete da uđete cuki ovako i cuki ovako, to je sve ispred vas, to može da bude šomen učiniti. A, dođite vidite, tu isto. Znači, kvartel napada su svi. Znači, vi biste praktično trebali da napadate kao da ne znate koju će partner tehniku da radi. Evo. Znači, on napada cuki. Mogu da radim tu tekniku, mogu da radim bilo koju tehniku, ne zna koju ću ja tehniku da radim. To što sam ja vama pokazao da vi ovo radite, to je da biste vežbali. On u principu, kad izvodi neki napad, ne bi trebalo da zna koju ću ja tehniku da radim, pa da to bude tehnika. E, a vi sada, pošto znate šta partner treba da uradi, onda napadate ovako. E, E, ja idem cukiti, a ti radiš tegma. E, ja. Vi krećete odmah ovako i bodete dole. Znači, zamislite e, da ja sad e, računam da će ovde radi ovu tehniku i ja krenem dole, on ne radi uopšte tu tehniku, nego ovde negde. Da ja sad da radim sa mačem dole. <laughs> Razumete, jel? Znači, pošto ja ne znam koju tehniku on radi, ja napadam što me muči, Ja sam stao sam, nisam skoro ušao, inače bi me pokupio i napadam Zuki. Razumete, jel? Znači ja napadam, ja ne razmišljam o tome šta će onda raditi. Samo tako ima svrhe ovo. Ako ja znam da će onda onda dobro. pa opet. Svaki put ću ga presetiti. Ako ja znam da će onda ode sa strane, ću ga da napadam ovako. Ako pa ja znam da će ovo dode da na drugu stranu, ja budem ovako, ali ja to ne znam. Normalno, kad je normalna situacija borbe, ja ne znam šta će on da radi. A sada vežbate i vi treba dok vežbate da napadate jedni druge e, za tehniku koju vežbate. To znači, ako ga napadam šumen uči, ja ga napadam šumen luči. Ako ga napadam unecu, pita vrhunac uspjeha. E, a vi ne zaboravite, e, sad, bez obzira što je Mune Cuki, tek sad morate da odete gore. Jer ako gledate njegov vrh, ne, kad on krene, kad ja krenem gore, taj vrh ode malo gore. Znači on ako je išao pravo, vidite, vrh je uradio malo ovo. To je ono što se dešava u njemu kad ja krenem od ozda. I onda kad on krene, ide kroz njega. Krećete Bog kvarteru, znači kvarter dolazi odavde. Vi krećete gore i onda ovako se okrenete bočno. To jest, uradite gore i stanete ovako. Sad, bez obzira što ste se vi sagli i tako da je kvarterova kolena udaraju po ovaj, vašim rebrima ili po vašoj butini, ako ste uspeli. Morate se sagnete da vas butina zaštiti. Ali morate da idete uh, na nogu parteru, na jednu ili na drugu, onda stojite pod uglom ovakvim, a ne ovakvim u odnosu na partnera. Znači, ja sad ne mogu da izmerim ugao, da kažem toliko je stepeni, ali morate da budete kao po dijagonali, kako bi rekli. Ovako ili ovako, na jednu. Znači, gore, a kroz jednu nogu dijagonala, znači on bi sad tu trebao da nađe sa nogom, da zizne i na drugu stranu kad uđete, da se sagnete i ovamo. Ova zadnja noga je podvučena pod vas. E, prsti su polusavijeni. Zadnja noga ne stoji ovako. Ako zadnja noga stoji ovako, neko i namerno i slučajno može da vam stane na nogu i da vas povredi. Znači, podvlačite noge pod sebe. Tako da je to, znači, gore, dole, gore, dole. Tako morate da uzeti. A ne okrećite bok ovako, nije ovo. A, postoji način gde o, okrećete na neki način bok. Ali tada vi morate da prođete pored partnera, pa kad potonete, da oba kolena e, odu na dole i onda vašim potkolenicama e, kupite partnerovu nogu ili parterove noge. Dođe se, samo stavite. Znači, posle ovoga, ako ne ide ka nozi, nego odem pored, ovde, kad siđe, odavde moj kuk radi ovo i kupi mu nogu. Ovako. <laughs> Razumete, ja? Ali ja to nisam pokazao, zato što e, i njemu je teže da pa padne i bolele bi ga potpolice. Nisam to pokazao. Znači ja moram da dođem ovde u ovu poziciju i pošto moje telo prolazi još, ja ga ovih izbijem. Ovim. Znači, gledaj, e, em on zapne o mene, em ga ja ovih izbijem. Da li izbijem u nogu? Probajte. Pa, a, a, partner kad iskuži taj bokem ne može vas dodine i onda partner prvo dolazi šume muči na jednu i na drugu stranu, a onda dolazi munec uke na drugu stranu i kada je pravi to